Всем привет, с вами я Влад. Мы продолжаем играть в игру Stalker Тень Чернобыля. Ну, на прошло, в прошлом выпуске мы прошло все экстренно закончили дело, потому что были дела. А в этом выпуске мы продолжим. Снова ну, игра в игре. И у нас уже нас встречают. Танчики мне помогут. Кабанчики помогут мне, а я помогу кабанчику. Воспользуюсь, потому что патрончики мне нужны. какой-то артефакт был. А, вот он. Ладно, пусть он там пока побегает, я пока полутаю жмуриков. Блять, где? Блять, чародей. Сколько лимонка была ценная? Колбасы. Колбасы надо захватить, Немного полечиться. Наш комбез понемножку ломается, и это плохо. Туется. Пончик ушатали. Гондоны. Идем выполнять основную сюжетную линию первый видос, ну, первый ролик тоже залил на канал. Это... Ему... Ну, Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу крота! Прям, Нам нужна помощь! А вот потом <clears throat> надо будет пойти в какой-то тоннель, потому что там будет много, вот что, там будет много артефактов. Типа, походу, под цену сломал. Блядь. Э, так уж Патронный кубер. тут уже все в ауте. только вот только сейчас. Мне не нравится Кельчер Мумли тем, что, тут нету автосохранения и нельзя использовать аптечки на F1. Ты опять в ауте, ты, ты идешь, что я аптечку тратил. У меня одна аптека, мне самому... Бля, я пока я тихо. Идем клыка спасать. Они меня всех перебили. Поговорим, только сперва пушку спрячь. Куда фонарь попал? ты идиот. Не, я и без себя, в принципе, знаю, этот тоннель, но он, по-моему, не откроется, если без себя пойти туда. Пока он думает, я пока болтаю время. почти. А ну-ка, <clears throat> сделала. Убью его. В тайнике я знаю где. Потому что... Конечно, не убил, убил, не убил. Черт. Не хотел убивать карта, но он что-то забагался и все. Поэтому берем в тайник. подземелье и идем искать тайник этого стрелка. Давайте. Человеки. Мандосы. Ни хера не вижу вообще. Так. Еще где-то. Где этот бот? Он где-то внизу. Так, да, мне сюда. учусь. это был артефакт. Вышел тут. Блять, я забыл. Лимонки. А, я тебя не слышу наверху. Уже наполовину сломан наш этот. А вот здесь все сократить можно. Основную сюжетную линию. Тут все вояки сюда побежали. А вот здесь находится тайник. просто броуки. Ну, возвращаемся обратно. А вот сейчас будет жестко получаешь все военные вот тут. -то. А. Ух ты. одного лимонкой ушатал. А ну, нет, все-таки все, потому что этого граната убила, вопрос. Да будем выбираться наружу. Что нам еще остается делать? человек уже. Бляха, муха. Я чуть не родил. Ёпарасы ты. сразу можно сказать. Смотрите, что сейчас будет. Надо вот так быстро бежать по этому коридору в конец. Тут нахер контролер вылазит. Так, переходим в другую локацию. До херища, воюем. А ну, документы добавить. nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas, или делаю, не знаю. что ли? Есть я жил, потому что 20 лет будет. Я думал, долго бежать надо, но там недолго. Кстати, что-то за фактами тогда я думаешь. Долго. такие аномалии, они жесткие сильно. тоже можно найти. Я думаю, сколько до херища блядь. Так, походу там наших перебили уже. Вы серьезно? Тут нету артефакта. Блять. почти полностью собрали. Я же говорил, второго тоже купнут. Спасибо за аптечку. Потому что там высадился десант. У него было без шансов его прибить. оставлю, пожалуй, потому что я не такой мажор. Нет, 46 кг я уже переношу. Вот кейс еще отдать. Сейчас зайду в бар и закончу да. серию. Вот мы и на свалке, а там уже бандиты, да. Один. Ну ладно, но вообще убить можно. А нет, не один, два, три. Чё ж мы сейчас такие жесткие фризы были? Срисовали! Это он меня, конечно, засадил дробью. Идем в бар, скоро будет долговская завеса. Сейчас нам будет еще кое с чем разобраться. делал такой? Фризит, фризит начал почему-то. Всем прием! Говорит, застава долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. Так, сейчас мы перебьем кабанчиков, пойдем в бар. Кабанчики. Вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Кто хочет читать диалоги? Ставьте на паузу видео. Так, теперь мы идем в бар. И когда вы идете в бар, не идите по дороге. Потому что будет такая прям посередине дороги вот она, аномалия. Так, переходим в бар. Вот мы уже на территории бара. Сейчас быстро побегаем, потому что здесь дохерища собак. А мне как-то не в кайф э, их перебивать. Так, сталкера купа, ну это обычное дело. начинает. Да нет. Вот. И я к бармену. С первый раз, когда тут был, даже заблудился. Потому что ну, база долго, довольно большая. Проходи, не задерживайся. Как меня угораздило. Да, второй Ну Здорово, меченые. Принес документы с агропрома? Отличная работа, меченые. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, Можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скину. Значит так, по документам, которые ты принес с Игропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию похоже на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта. И чтобы открыть ее, понадобится два электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Эх, чё? Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18, проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, меченый, берешься? Эх, черт. Здорово, вечный. Так, мы ну, сейчас у нас мы машаемся на салке, если мы сюда не подадим, кто-то все главное. Машина Абакаров 10 тысяч. Для меня легче будет долго хотел считать зарплату. А у патронов достаточно. Как меня угораздило. А на этом я закончу эту серию. В следующей серии мы пойдем в лабораторию X18. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Влад. Всем пока. Всем привет! С вами я, Влад, и я вас